quyoshni ham kuldirib qalbga surur to'ldirib do'stlarni suyuntirib ramazon keldi ramazon quyoshni ham kuldirib qalbga surur to'ldirib do'stlarini suyuntirib ramazon keldi ramazon sahar turing yoronlar xatm qiling qur'onlar dod devorsin shaytonlar Ramazan geldi Ramazan Sahar turing yavranlar Katın kılın Kur'anlar Dağdın arası şeytanlar Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Mübarek bulsun Ramazan sizge Mübarek bulsun Ramazan bizge Dayla ergakning vaqti bo'lgan mo'minning ahdi bo'lgan islomning fathi bo'lgan ramazon keldi ramazon sergaklik vaqti bo'lgan mo'minning ahdi bo'lgan islomning fathi bo'lgan ramazon keldi ramazon g'aflat oyi g'afrat oyi emas bu rahmat oyi demak bu vefat ke İmani halavat ke Erişim saadet ke Ramazan geldi Ramazan Bu ay mardı maydandır Benden degen rahmandır Kütüp türgen reyyandır Ramazan geldi Ramazan Bu ay mardı maydandır Benden degen rahmandır tushib turgan rayondir ramazon keldi Ramazan. Ramazan keldi Ramazan. muborak bo'lsin Ramazan sizga muborak bo'lsin Ramazan bizga bayram bayram o'g'lon qizga Ramazan keldi Ramazan. Ramazanda sabır bor yetti yuz qat ajr bor niyating kadir bor ramazon keldi ramazon ramazonda sabr bor yetti yuz qat ajr bor ming oyga teng qadr bor ramazon keldi ramazon savob ishda ildam bo'l islomda peshqadam bo'l ey mahbubiy mahkam bo'l ramazon keldi ramazon keldi kandıramaz